lùi Thank you.

mucho tiempo una partida porque, chao. hoy un poco de cuando vi, hoy no creo que la ganaré, ni la ganaré, y subir este y espero que haya gustado el episodio de que una nueva aplicación la y chao, espero que haya este pequeño videito, lo que les comentar que si gustó el de de como siempre, y adiós, hasta otra, adiós, adiós, adiós, esto nuevo 이런일이잖아.이제있죠?어디?뿅!